Afrika na keso wafi Gambia nkolo ali kana ke wafi Gambia nkolo kodo dundiya dum na tinna nganna banko tinya ali keso wafi Gambia nkolo ali kana ke wafi Gambia nkolo kodo dundi dundiya dum kana tinna nan bango tinya ali kana keso gamiyan koduwa ali kana keso wafi gamiyan koduwa Koda dundi dun kana tinna ngan na ya tinya ali kana berkeso wafi haye gamiyan koduwa ali kana keso wafi gamiyan koduwa kodo alikanatina nga naforeatinya alikana berke sowafi aye gami yango songo alikana ke sowafi gami yango kodo dundi adun kanatina nga nabankotinya ngana for ya alkana kesawafi fa balti yudi pin kolwo alfansu jalo moy ban jalitin nin jalin tan ka nyanna makatin kolwo wa yudi kar mana muna janjan buren kolwo arsi yudi pi na mana janjambure nkol wo ali yino dinya udp nkol la mana janjambure nkol wo batema silale ala yalle manta benne duwana ala jabi feya duwata jabila dankato duma duwa jabila janjambure nkol ma ya nyanna alaji isidamu diyamuta alaji diyamuta nye muna lonna ka diyamomo alaji kumo banne aye karfa sonko ali burema dibana nenye muna yudi pinkolwo, ala famule barko di allah dabo jula Kataran kota la kunta Jalalwa dan jara Alaji mara Alumbara numbara numbara sidama numbara Alajo numbara nyema kawai Tonya alajo loiti Aye nandan jara Alaji eh, mama nandan Eh Mamadu Aye nandan jara duuɓi bi koɗoman bulandal noma, jigital lale haye nana jara alhaji mama sanji muwannin fembe udp nooma e eh, daba jula alhaji mama nana jara num kumna daba dimu lowo kemo mamarimu alaɓe kelale aye nana jara alhaji mama nana kanum mara yudi pin gol al nim baraka ngal nim baraka la juma ma ay la na nyara la juma ma eh juma ay yudi pin na tá nyara na imama al numbara al numbara aye neneng musal baburu mang atabe noma neno mala kolo ni mori tembe ni kama kama ga sise ngana man ni na jara layu guru ayo jata yudi pin gori jigi tela aye nanan ayo, ma ayo, rayu ma ma ayo, guru ayo, ma nanda nanda ye nanda jaran ala manira kunol faraji kin dawda bambanna musol baburu man fanda sise fanda sise na jalo kamma sise ngari muna sise ngaru sise karanta man karang foya faye mori sise na jalo kamma moro sise jalo tale ah! jali timmi jali ndende kañen ma jalo ka ken ɗon wasiɗu jalal we danda jara alaji inumbara alnumbara alnumbara alnumbara dudu kasa numbara dudu kasa numbara eh, ya, Wabua, wabua na pekee for the Francis for Salam alam na bismillah. Hello, Halo, Bayo nyo. Nun daw abe taso ko ya. Maya pa mo na nga tabi tele. Nindol go bi na la la mo sa bar mo mo ta so ga do mo la ji maya fa mo le ngata ba tele yo ala baraka bake inchallah allah de salatu ala nabi bisimillah Bayo ba na eh? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا النبينا ومولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين Timur gel kendini abi. Ver numaralı adamı.